Το πακέτο Lego Mindstorms EV3 είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής. Το πακέτο περιλαμβάνει τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για να κατασκευάσουμε το ρομπότ, καθώς και το λογισμικό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή, με το οποίο δημιουργούμε προγράμματα με εντολές, τις οποίες θέλουμε να εκτελέσει το ρομπότ. Αρχικά, μέσα από τον οδηγό χρήστη Ας δούμε ποια είναι τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένα ρομπότ LEGO EV3. Το πιο σημαντικό κομμάτι του ρομπότ είναι το EV3 Brick, το λεγόμενο τουβλάκι, που είναι το κέντρο ελέγχου και τροφοδοσίας του ρομπότ, είναι στην ουσία η καρδιά του ρομπότ. Επίσης υπάρχουν δύο μεγάλοι κινητήρες, large motor, και ένας μεσαίος κινητήρας, medium motor. Οι κινητήρε αυτοί χρησιμοποιούνται για την κίνηση του ρομπότ. Διαθέτουν αισθητήρα περιστροφής με ανάλυση μιας μοίρα. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει επίσης τέσσερι αισθητήρε. Ο πρώτος αισθητήρα είναι ο touch sensor ή αλλιώ αισθητήρα αφής. Είναι ένας αναλογικός αισθητήρα που μπορεί να ανοιχνεύσει πότε πιέζεται το κόκκινο κουμπί και πότε απελευθερώνεται. Χρησιμοποιείται δηλαδή για να καταλαβαίνει το ρομπότ πότε συναντά κάποιο εμπόδιο ή κάποιο άλλο αντικείμενο. Ο sensor ή γυροσκοπικός αισθητήρα μετρά την περιστροφική κίνηση του ρομπότ και τις αλλαγές στον προσανατολισμό του. Ο αισθητήρα χρώματος, color sensor, είναι ένας ψηφιακός αισθητήρα που μπορεί να ανοιχνεύσει το χρώμα ή την ένταση του φωτός που εισέρχεται στην πρόσωψη του αισθητήρα. Τέλος, ο αισθητήρα ultrasonic sensor ή αλλιώς αισθητήρα υπερήχων είναι ένας ψηφιακός αισθητήρα που παράγει ηχητικά κύματα και με αυτόν τον αισθητήρα το ρομπότ μπορεί να μετρήσει την απόστασή του από διάφορα αντικείμενα ή εμπόδια. Οι κινητήρες και οι αισθητήρε του ρομπότ συνδέονται στο τουβλάκι στις δύο πλευρές του στις αντίστοιχες θύρες. Συγκεκριμένα οι αισθητήρε συνδέονται στις θύρες 1, 2, 3, 4, ενώ οι κινητήρες στις θύρες A, B, C, D. Εδώ βλέπουμε τις δύο πλευρές από το τουβλάκι, τις θύρες εισόδου 1, 2, 3, 4 για τους αισθητήρε και τις θύρες A, B, C, D για τους κινητήρες. Επίσης υπάρχει μια mini USB θύρα με την οποία το τουβλάκι μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή. Υπάρχει ηχείο, θύρα USB, καθώς και θύρα SD card, έτσι ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσουμε τη διαθέσιμη χωρητικότητα.